your help. Fine. You want my help? I got three words for Trick or treat. Hijo, hierve para la ouija, baila, luna, nunca respiran. Fobia, gritos, arañas y bichos, un rico te quiero los mío. Noche, luna y vela, viento, oh. lluvia, tormenta. Personas en ronda, historia narrada, cuatro leyendas y fecas y fecas. loco te está mirando, te sientes acorralado Fantasmas están jugando, en el medio te encuentras parado Aún hay pojechał Hierogram, tryb i star Rośnie zał, sam ich Senior Shark, gitara Trick or treat, trick or treat, trick or treat, Halloween, Halloween, trick or treat, trick or treat, Halloween, as trick or treat, trick or treat, Halloween, yeah, yeah. Fuck it. Bitch, I hope you fucking.